Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε την εφαρμογή στην αναζήτηση των Windows που θα βρείτε από το μενού έναρξη του υπολογιστή σας. Το πρώτο παράθυρο μετά την εγκατάσταση είναι ένας οδηγός ο οποίος σκοπό έχει να εισάγει φωτογραφίες και εικόνες στο πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα να σαρωθεί ολόκληρος ο υπολογιστή για φωτογραφίες ή να γίνει επιλεκτική ανείχνευση φωτογραφιών στους φακέλους, τα έγγραφά μου, οι εικόνες μου και στην επιφάνεια εργασίας. Στην επόμενη οθόνη που θα εμφανιστεί, τοπικά σας, σας καλεί να επιλέξετε αν θα το χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα για την προβολή των φωτογραφιών και αν ναι, ποιους τύπους αρχείων θέλετε να βλέπετε με αυτό. Πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση» τελειώνουν οι ρυθμίσεις και μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Πικάσα».